नमस्कार नमस्कार आज हामी कृषिमा एउटा अलिकति फरक हिसाबको विषयमा यो कृषि बहसमा छलफल गर्दैछौँ खास गरिकन जैविक विविधताका क्षेत्रमा अनुसन्धान र विकास गर्नको लागि स्थानीय पहल अन्तर्गत हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालनको लागि लिबर्ड भन्ने एउटा प्रोजेक्टले खास गरी पोखरामा आधारित भएर काम गरिराखेको छ र उक्त यो चाहिँ एउटा गैर सरकारी संस्था हो र यो गैर सरकारी संस्थाको हजुर कार्यकारी निर्देशक हो क्यारे कार्यकारी निर्देशक डाक्टर बलराम थापा हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँसँग यो संस्थाको बारेमा यसले गर्ने कामको बारेमा छलफल गरौँ हस् यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद अलिकति यो हजुरको संस्थाको नाम पनि एकदम लामो अलिकति यसमा छोटो भनिदिनु न यसको परिचय यो संस्था चाहिँ आजभन्दा अठाइस वर्ष अगाडि दर्ता भएर काम सुरु गरे हो यसको कालमा जति पनि व्यक्तिहरू इन्ट्रेस्ट थिए उहाँहरू चाहिँ को सोचाइ यो विकास गर्ने क्रममा अनुसन्धान र विकास गर्ने क्रममा जुन स्थानीय सिप ज्ञानहरू छ जुन स्थानीय स्तरमा प्रचलित प्र्याक्टिसहरू छ यस्तो चिजमा आधारित हुनुपर्छ यो विशेष गरी जैविक विविधता कृषि जैविक विविधताको अनुसन्धान विकास भन्ने चिज चाहिँ यी स्थानीय पहल होइन स्थानीय सिप नलेज होइन यसलाई बुझेर त्यसको त्यसमा आधारित रिसर्च र डेभलपमेन्टको कामहरू प्लान गर्नुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने त्यो किसिमको सोचाइ भएको व्यक्तिहरू भएको हुनाले यो चाहिँ जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल भन्ने नाम हुनु गयो अङ्ग्रेजीमा local initiatives for biodiversity research and development त्यसलाई एक्रोनममा चाहिँ लिबर चाहिँ सहिलो छ होइन अब नेपालीमा त्यस्तो एक्रोनम गर्नु पनि मिलेन यहाँ होइन त्यस कारणले लिबर लिबर भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपालको धेरै ठाउँमा होइन र इभन विदेशमा पनि हामीलाई चिनिने चाहिँ लिबर भन्ने नामबाटै चिनिन्छ लिबर्ड हो अब यसले चाहिँ अब यहाँले भन्नुभयो खास गरिकन अनुसन्धान र विकासको जैविक विविधताको अनुसन्धान र विकासका क्षेत्रमै काम गर्ने र स्थानीय पहल पनि भनेकाले यो कस्तो खालको स्थानीय जुन जुन रैथाने सिप रैथाने जुन प्रविधि छ यसमा गर्ने हो कि अथवा स्थानीय मानिसले गर्ने हो कस्तो खालको भन्नु सर्वप्रथम के छ भने लिबोर्डले गर्ने काम चाहिँ अब कृषि जैविक विविधता मात्रै होइन त कृषिको अरू विविध क्षेत्रमा पनि काम भइरहेछ होइन तर यो स्थानीय पहल भन्नाले र जैविक विविधता भन्नाले अब यो यो यसलाई कसरी बुझ्नु सकिन्छ भने स्थानीय पहल भन्नाले यो कृषिको चाहिँ रिसर्च र डेभलपमेन्टको कामहरू गर्दाखेरि स्थानीय समूह स्थानीय कृषक होइन स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ सहकार्य पनि जनाउँछ यसले यो भयो अर्को चाहिँ के छ भने अलिकति हाम्रो काम गर्ने तौर तरिकामा फोकस चाहिँ जस्तो एउटा उदाहरणको लागि रैथाने बाली नेपालमा जुन पुर्खाले चाहिँ गर्दै आएको चिज हो जो अहिले लोप भएर गइरहेछ यो रैथाने बाली होइन जस्तो कागुनो चिनो अब यो कोदै भयो होइन विभिन्न किसिमको कोदो छ यस्तोहरू रैथानी बाली भयो नि त यो होइन यस्तो बालीमा चाहिँ अलिकति फोकस चाहिँ छ होइन त्यो भएर अहिले यो थुप्रै धान नेपालको स्थानीय धानको जातहरू होइन अरू अरू बालीहरू जुन चाहिँ नेपालको सिस्टममा दर्तै थिएन कि त्यसलाई अहिले चाहिँ दर्ता गर्ने होइन दर्ता गरेर यो नेसनल सिस्टममा चाहिँ त्यो रजिस्टर होस् होइन ताकि एउटा त्यसको चाहिँ प्रोटेक्सन होस् होइन र त्यसलाई चाहिँ यो स्थानीय बालीहरूमा नि विकास गर्न सकिन्छ होइन यो प्रजन्नको हिसाबले विभिन्न किसिमको ब्रिडिङहरू हुन्छ त्यो टेक्निकहरू अप्नाएर यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ गुणस्तर चाहिँ बढाउन सकिन्छ यस्तो कामहरू चाहिँ हुन्छ हाम्रो भने चाहिँ दुई खालको भयो हरेक कुरोमा अब यो पोखराको रूपतालमा रूपतालमा यो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ payment for ecosystem services भन्छ अथवा वाटर सेट सर्भिसेस होइन त्यो छ होइन रूपतालमा माछा सहकारी छ त्यसले चाहिँ माछा पाल्छ र माछा पालेर बेच्छ उसले होइन त्यहाँबाट चाहिँ इन्कम गर्छ तर त्यो तालमा आउने पानी छ नि जलाधारबाट त्यो जलाधार क्षेत्रमा त मान्छेहरू बसोबास गर्छन् होइन खेती किसान गर्छन् होइन त्यहाँ चाहिँ विषादीहरू प्रयोग गऱ्यो भने त्यो त सबै आएर चाहिँ तालमै जम्ने हो अनि माछाको प्रोडक्टिभिटी होइन माछा मर्ने प्रोडक्टिभिटी कम हुने नकारात्मक असर पऱ्यो नि त त्यस कारणले त्यो माछा सरकारले जे जति नाफा गर्छ वर्षमा होइन त्यसको केही प्रफिटको अंश चाहिँ त्यो जराधारको कृषकहरूलाई त्यो बाँड फाइदा चाहिँ बाँडफाँड गर्ने होइन र त्यो जुन पैसा आउँछ होइन विभिन्न चाहिँ कृषक समूहहरूलाई त्यो कृषक समूहहरूले अब मौरी पालन गर्ने होइन अब विषादीहरू प्रयोग नगर्ने होइन यसलाई चाहिँ पेमेन्ट फर इकोसिस्टम सर्भिसेस के जलाधारमा बस्ने व्यक्तिहरू कृषकहरूले त्यो जुन माछालाई पर्ने पानीको चाहिँ क्वालिटीलाई चाहिँ असर पर्ने कामहरू नगरेपछि अथवा कम गऱ्यो भने अब फाइदा त सहकारीलाई भयो नि त होइन र त्यो सहकारीले चाहिँ लिएको फाइदाको केही अंश त फिर्ता हुनु पऱ्यो नि त माथि होइन त्यस कारणले यो payment for ecosystem services तपाईँको नेपालमा वृक्षारोपण गरेर जङ्गल होइन अनि त्यसको त्यो सर्भिस त नेपालले दियो नि त वृक्षारोपण गरेर तर त्यो वृक्षारोपणबाट जुन कार्बन भन्छ नि त त्यो बायर्स चाहिँ किन्ने मान्छेहरू न्युयोर्कको मान्छे नै हुनसक्छ क्या कम्पनीहरू होइन त्यो त्यो चाहिँ के छ भने इन्टर कन्टिनेन्टल होइन टाइपको चाहिँ सर्भिस सेल गर्ने र बाई गर्नेहरू भयो होइन तर लिभरले गर्ने काम चाहिँ मैले रुपाएको थिएँ नि त त्यो त्यो जलाधारको चाहिँ के अरे सुध्रेको चाहिँ जुन वातावरण छ त्यो वातावरणले गर्दा जुन माछा सहकारीले फाइदा पायो नि त त्यो सर्भिस किन्ने मान्छे पनि त्यहीँको स्थानीय भयो सर्भिस बेच्ने मान्छे पनि स्थानीय भयो त्यो हिसाबले स्थानीय स्थानीय भयो जुन भन्दा स्थानीय पहल भने मैले हो यस्तो किसिमको कामहरूमा चाहिँ हाम्रो बढी चाहिँ जोड हुन्छ अरू रैथाने अब यो एउटा राम्रो उदाहरण दिनुभयो हामीले पनि एकदम देखेको राम्रो भएको अवस्था पनि छ त्यो जस्तै रैथाने बालीहरूमा पनि केही गर्नुभएको छ यहाँले जसको चाहिँ अब संरक्षणकै अवस्था छ अहिले यस्तो यो के छ भने रैथाने बाली मात्रै होइन कुनै पनि कृषिको काममा होइन त्यो तब दिगो हुन्छ होइन जब त्यसबाट इन्कम हुन्छ होइन व्यावसायिकता हुनु पऱ्यो बजारीकरण हुनु पऱ्यो होइन यो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ स्थापित हुनु पऱ्यो नत्र भने के छ भने त्यो कुनै पनि कृषिको कार्यक्रम मेरो विचारमा अरू सेक्टरमा पनि स्टोरी त्यही हो यो रैथाने बाली को पनि हाम्रो बुझाइ त्यही हो अब यहाँ चाहिँ यो रैथानी बालीको संरक्षण हुनुपर्छ जोगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्ने मान्छेहरू त थुप्रो छन् होइन तर त्यो थोडा त्यो आफै संरक्षण हुन्छ कृषकले किन संरक्षण गर्ने जब त्यसबाट कुनै इन्कम छैन गर्दैन नि त तपाईँ हामी पनि गर्दैनौँ नि है त्यो भएर अब यो अहिले पोखरामै फेरि यो यो lake cluster of Pokhara valley भन्छ होइन पोखरा उपत्यकामा नौवटा लेक छ सानो ठुलो गरेर होइन बेगनास रूपा यो फेवादेखि लिएर यतातिर चाहिँ दिपाङ होइन थुप्रो छ नौवटा छ टोटल होइन यसको जलाधार पोखरा भ्याली नै जलाधार हो है यो जलाधार क्षेत्रलाई लिएर चाहिँ त्यहाँ जति पनि यो स्थानीय रैथाने बालीहरू छ होइन जस्तो पिनालु भयो होइन विभिन्न किसिमको पिनालु हुन्छ त्यहाँ हुने पिनालु होइन त्यहाँ अहिले चाहिँ अब कफी रैथाने नभए पनि त्यहाँ कफीको व्यापक चाहिँ खेती चाहिँ गर्छन् कृषकहरूले अब माछा छ तालहरूमा होइन अब हाम्रो नेपालको माछा भनेको सहर माछा होइन विभिन्न किसिमको माछाहरूको त्यहाँ खेती गरिन्छ तर सहर माछा चाहिँ हाम्रो फोकस हो होइन त्यहाँ चाहिँ यो कागुनो कागुनोको चाहिँ खेती पहिला गर्थ्यो अहिले लोप हुँदै गएको त्यसलाई कसरी रिभाइभ गर्ने होइन त्यो कागुनो भयो यसरी चाहिँ जति पनि स्थानीय रैथाने बालीहरू छ यसलाई चाहिँ हामीले झन्डै झन्डै बिस वर्षसम्म यसलाई संरक्षण गर्ने संरक्षण गर्ने भनेर काम गरियो कि होइन विभिन्न काम त गरियो तर त्यो रिजल्ट आएन व्यावसायिकता नभएको कारणले नभएको कारणले र अहिले आएर के छ भने त्यो रियलाइज हुन होइन त्यो रियलाइजेसन हामीमा आउन र त्यो रियलाइजेसन भए बापत चाहिँ एक्सनमा जान पन्ध्र बिस वर्ष लाग्यो अब अहिले आएर के छ भने अब यो अन्नपात भन्ने एउटा प्राइभेट चाहिँ सेक्टर आएको छ है उसले चाहिँ यो जति पनि यो lake cluster of Pokhara valley Pokhara भ्यालीको जुन जलाधार छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादन भएको रैथाने बालीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले कलेक्सन गर्छन् र त्यसलाई चाहिँ प्याकेजिङ लेबलिङ गर्छन् होइन र जुन मार्केटमा चाहिँ लान्छ यो कसरी एरेन्ज गरिएको छ भने अब त्यो अन्नपात भन्ने जुन प्राइभेट कम्पनी छ उसले चाहिँ त्यो बेचेर त ऊ पनि व्यापारी हो व्यापारी व्यवसाय त गर्नु पऱ्यो होइन फाइदा त लिनै पऱ्यो उहाँले चाहिँ ती कम्पनीले जति फाइदा आउँछ त्यो फाइदाको सात पर्सेन्ट चाहिँ त्यो जलाधारमा फेरि चाहिँ फिर्ता हुन्छ र अहिले हामीले यो पोखराको अब प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेर यो लेक क्लस्टर अफ पोखरा भ्यालीको लागि चाहिँ एउटा कन्जर्भेसन फन्ड स्थापना होइन गर्ने होइन त्यो प्रदेश सरकारको लिडरसिपमा ताकि त्यो फन्डमा चाहिँ यो अन्नपातको प्रफिटको सेभेन पर्सेन्ट जाओस् होइन र त्यस्तै अरूबाट पनि आओस् र एउटा चाहिँ के छ भने यो कन्जर्भेसन होइन रैथाने बालीको कन्जर्भेसन चाहिँ चाहिँ त्यो निरन्तर रूपमा त्यहाँ यो फन्डिङको चाहिँ क्रन्च चाहिँ नहोस् होइन अब यस्तो किसिमको काम गर्न दात्री संस्थाकै मुख ताक्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यसो यो पनि के छ भने यो स्थानीय पहल हो स्थानीय ज्ञान सिप प्रयोग गरेर गरेको काम हो होइन र यो स्थानीय पहल यो यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ भने स्टार्ट चाहिँ सानैबाट हुन्छ र यसले चाहिँ पछि गएर ठुलो रूप ठुलो रूप लिन्छ सक्छ अब यहाँहरू पोखरामै हुनुहुन्छ कि एउटा सानो सोध्नु पऱ्यो पोखरामा त्यो एउटा जेठो बुढो भन्ने धान छ निकै फेमस देशैभरि अब सबैतिरको मान्छेले त त्यो चाख्न पनि पाउँदैन होला नजिक नजिकैको यसको चाहिँ अलिक व्यावसायिक खास गरी संरक्षण गर्दै व्यावसायिक खेतीमा यहाँहरूले केही यसो केही याद गर्नुभएको छ यसमा यो पोखरेली जेठो बुढो हजुर लिबोर्डकै कामबाट निस्किएको धानको जात हो त्यो लोकल हो पोखराको तर अब के छ भने प्रायसो बालीहरूमा धेरै वर्ष बितेपछि त्यसको जुन असली गुण हुन्छ नि त्यो बिस्तारै चाहिँ मासिँदै जान्छ त्यो अवस्थाको थियो होइन र यसलाई चाहिँ पाँच वर्ष लगाएर अब यसलाई चाहिँ के छ भने टेक्निकल टर्ममा होइन यो ब्रिडिङ त ब्रिडिङ हो तर यो सिलेक्सन क्रस गराएर होइन कि त्यही धानमा सिलेक्सन गरेर बाख्राहरू हुन्छ नि त खरी बाख्रा हुन्छ नि त लोकल अब राम्रो माउ राम्रो बोको छानेर क्रस गराउने होइन अथवा ब्रिडिङ गराउने त्यसबाट जन्मेको फेरि राम्रो राम्रो पाठापाठी छाने त्यो गर्दाखेरि त्यो अलिक ठुलो होइन अलि राम्रो हुँदै जान्छ नि त त्यो बुढोको नि मोरले यस्तै हो तरिकाबाट यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ सुधारिएको हो इम्प्रुभ गरेको होइन यस्तो छ है अब पोखरेली जेठो बुढोको यसलाई पोखरा भ्यालीभन्दा बाहिर पनि मान्छेहरूले लगाए जस्तो म तनुङको हुँ मेरै खेतमा पनि लगाइयो होइन नफल्ने होइन फल्छ तर चाहिँ त्यो पोखरा उपत्यकाभित्र उत्पादन भएको पोखरेली जेठो बुढो र त्यहाँ त बाहिर अरू जिल्लामा के भएको होइन त्योमा के अरे टेस्ट चाहिँ फरक छ यो पोखरामै पनि यो पामे भन्ने ठाउँ छ जुन फेवातालको सिरानतिर पर्छ अब त्यहाँ व्यापक रूपमा चाहिँ जेठो बुढो लाउँछ यो रूपा बेगनासतिर पनि लाउँछ होइन अब पोखरामा चामलहरू बेच्ने दोकानमा जानुभयो भने मलाई चाहिँ जेठो बुढो चामल चाहियो भन्दाखेरि पामेको लिनुहुन्छ कि रूपा बेगनासको लिनुहुन्छ भन्छ त्यसमा चाहिँ के छ भने म पामेको लिन्छु भन्यो भने दस रुपियाँ बढी तिर्नुपर्छ प्रति केजी राम्रो मानियो राम्रो मानियो होइन यो के छ भने अब यो यो रैथाने बालीहरूको नि यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने त अहिले मैले भने होइन त्यो भने तर अहिलेको वर्तमान स्थितिमा यी रैथानी हरेक रैथानी बालीको उत्पादन कम छ त्यो उत्पादन धेरै नै कम छ त्यो टिका लाउन अथवा चाख्नुको लागि पुग्छ तर यसले चाहिँ बजारमा व्यापकता चाहिँ ल्याउनु चाहिँ सक्दैन अहिलेको प्रडक्सनको हिसाबले यो बजारीकरण गर्नुको लागि प्रडक्सन चाहिँ बढाउनु पर्छ यो प्रडक्सन बढाउने क्रममा चाहिँ हो यसमा चाहिँ के छ भने नेपाल सरकारको कृषि नीतिहरू होइन कृषि राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान राष्ट्रिय कृषि कार्यक्रम होइन यो नीतिमा चाहिँ यसले प्रायोरिटी चाहिँ पाउनुपर्छ जुन अहिले पाएको छैन त्यो भयो चाहिँ पुग्ने भयो सबैतिर सबै पुग्ने भयो त्यो अब यहाँले त अब यो जैव विविधताको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म आफ्नो यो गैर सरकारी संस्थाका परियोजनाहरू निकै विस्तार भएको छन् होला कस्तो स्थिति छ पहाड मधेस पूर्व पश्चिम कस्तो स्थिति छ अहिले लिभरको गभर्मेन्टमा हजुर यो मोटामोटी औसतमा बाइस तेइस चौबिसवटा जिल्लामा काम गरिन्छ जिल्लामा काम गर्ने भने जिल्ला कभर गरिँदैन होइन जिल्लाभित्र पनि त्यो के छ भने अब अहिले चाहिँ पालिका भनौँ न पालिकाभित्र पनि सर्टेन नम्बर अफ वार्ड होइन काम यसरी हुन्छ एक्ज्याक्टली होइन अब प्रदेश भने पनि जिल्ला भने पनि पालिकै भने पनि त्यो पालिकाभित्र पनि त्यो अब अहिले चाहिँ के छ भने एटलिस्ट पालिका चाहिँ अलिक कम्प्लिटली कभर गर्ने त्यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भइरहेछ होइन त्यो छ अब यो बिस बाइसवटा जिल्लामा कम्तीमा नि निरन्तर रूपमा काम हुन्छ होइन अहिलेको अब बिस बाइसवटै प्रोजेक्टहरू हुन्छ सानो ठुलो होइन कुनै अलिकति यो फन्डिङको हिसाबले ड्युरेसन हुन्छ नि चार पाँच वर्ष यस्तोदेखि लिएर चाहिँ छोटो समयको छोटै रकमको प्रोजेक्टहरू हुन्छ अहिले पोखराको सेरोफेरो त्यो हाम्रो जन्मेको ठाउँ भएको हुनाले नि त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ हामी यो प्रोजेक्ट बाहिरबाट फन्डिङ ल्याएर पनि प्रोजेक्ट गर्छौँ होइन कतिपय कामहरू हामी आफ्नै लगानीमा नै गर्छौँ धेरै थोरै होइन त्यसरी नत्र भने म्याक्सिमम् चाहिँ प्रोजेक्टहरू हाम्रो काम गर्ने क्षेत्र चाहिँ कर्णाली र सुदूरपश्चिम नै हो अब हामी अन्तिम अन्तिममा पुग्यौँ कि अहिले तपाईँहरूले गरिराखेको मध्ये अलिक ठुलो जस्तो अघि तपाईँले जेठो बुढोको एउटा चाहिँ संरक्षण र व्यावसायिकताको कुरा गर्नुभयो नि त्यस्तै केही छ जो चाहिँ एकदम मान्छेहरूलाई सम्झिँदाखेरि पनि यो प्रोजेक्ट सक्सेस भएपछि धेरै राम्रो हुन्छ भने जस्तो हुन त धेरैवटा मध्ये छ अहिले अहिले चाहिँ काम गरेको चाहिँ एउटा काग्नो काग्नो अब पोखरामा त्यो फाटफुट कृषकहरूले लाउँथे होइन दुई चार रोपनी टोटलमा होल त्यो उपत्यकामा चाहिँ दुई चार रोपनी लाउँथ्यो होला अहिले चाहिँ पचास साठी रोपनीमा लाउन सुरु गरेका छन् यसको कागुनलाई व्यावसायिक रूपमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ ल्याउँदै अब आजको लागि हाम्रो समय सकियो यसलाई चाहिँ कागुनलाई चाहिँ पहिला त यसलाई चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ रजिस्टर गर्नु पऱ्यो दर्ता गर्नु पऱ्यो त्यो दर्ता गर्नुको लागि दुई तिन वर्ष रिसर्च गर्नु पऱ्यो त्यसमा हुनुहुन्छ अहिले त्यो भइसक्यो होइन अब नेपाल सरकारको नीति के छ भने जुन बाली दर्ता छैन त्यो बालीको बिउको चाहिँ बजारीकरण गर्न मिल्दैन अब बिउ नै चाहिँ बिक्री गर्न नपाएपछि कसरी रोप्छ कृषकहरूले बिउ कसरी उपलब्ध हुन्छ त्यस कारणले कागनोको चाहिँ अहिले पन्ध्र सोह्रवटा चाहिँ रैथाने बालीहरू दर्ता भइसकेको छ काग्नो एउटा हो होइन र कागनो चाहिँ के छ भने दर्ता भएर यसको चाहिँ लिबरले चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्क भन्छ कृषिको लागि होइन स्थानीय कृषक समूहहरूले स्थापना गर्ने र त्यहाँ चाहिँ स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरेको बिउहरू सङ्कलन गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने होइन सामुदायिक बिउ ब्याङ्क त्यो काग्नो मात्रै भएर भएन त्यो काग्नोसँग चाहिँ बिउको कुरो आयो दुनियाँ कुरो आयो कि त्यो होइन त्यो यो समग्र रूपमा चाहिँ प्याकेजमा चाहिँ काम चाहिँ गर्ने चलन छ हस् धन्यवाद छ यहाँले आफ्नो समय दिनुभयो आफ्ना विषय प्रस्तुत गरिदिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई हुन्छ ल थ्याङ्क यू भेरी मच ल हस्त उहाँले जुन जैविक विविधताको क्षेत्रमा उहाँको संस्थाले लिभरले गरिराखेको काम गरिराखेको छ यसमा अझ धेरै कामहरू हुन् र यसले चाहिँ हाम्रो जुन अहिले वातावरणमा आएको समस्या घट्नुका साथै हाम्रा रैथाने बालीहरूको चाहिँ व्यावसायिक रूपमा वृद्धि होस् र हामी पनि त्यो उपभोक्ताले पनि खान पाऊँ आजलाई यहीँ बिदा दिनुहोस् धन्यवाद